hello ምን ነው አንተ ስሜትስ መኖ ስኬትስ ሳካ እኔ እንትን አልክ ማጣል አላውቅም እንዴ እና ታዲያ እኔ በእናትህ አታሻብድ እባክህ ችግር እኮ ይሄ እኮ ነው አበሻ ችግራችሁ ልክ እንትን ልክ ስሜታችሁ ሲሟላ ስሜት ሰው ታቆላላችሁ ጉድለታ ነው አሁን የባለፈው ነገር ላክልልኝ በአክላት ተባለች የራስህ ዘረቀን ቃሉ የራሱን የቃል አይመስልም የሆነ እንትን ነው መስለኝ ቀን ቀን ነው መስለኝ በቃ ይደርዛ አጥነላ ከዛ ሱቅ ያስቀምጠው ሱቅ ያስቀምጠው እዛ ሱቅ ያስቀምጠው እቺ ጉድ ሰራት እኮ ይኔ እሺ መርሳሳት ባልተወጣሽ ልጅ ነሽ አይደል? ይኸው እንደ ደግሞ ማለት ነው ጥሩ ልጅ ነሽ። አሁን ምን ያህል እንትኑ እንደገባሽ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ያልኩሽ ነገር በስነ ስርዓት ገብቶሻል ማለት ነው። አሁን አየሁ አይሽ እንዲህ ነው በቃ ትንደመ ትበጫለሽ እንዳሰብኩ ዋና ጉዳዩ አይደል ዋና ጉዳዩ እዚህ ለምንድን ነው አንድ ላይ እሺ፣ ድንግልና እሺ፣ ድንግልና ለአንተ ብላ ከዛ አካል ለነ ትርፍራፍን ነው ሰጣቸው። ትርፍራፍን እና ሰብሰብ ያርጋይ አጋባው። እሺ በሰርግ ምናምን ተጋብተን ከጨረስን በኋላ እኮ ነው ብለው ቢቀብረው በዚህ ብጋብራገው እንደገና ብሞክረው ምንም የለም። ለነ ትራፊን ለነ ጋባይና ትራፊን ለነ ሶስት ነገር ያስ አንደኛ ትርፍራፍ እጇም ላይ ያዘ። ሁሉ ሰው ተጠቅሞ ጨረሰው። እነ ታለንም ትራፊን እሱ ምንም አልገባውም እና እኮ ለዛ እኮ ነው ሳይካትሪስት አለ ሲባል አንተ እንደማዋቅሃለሁ ከዛ ላማክረ ብዬ መጣሁ። እሱንም ደግሞ እንድታስረዳው ማለት ነው። ማለት በቃ ሁሌ ጭቀጭቀኛል ምናምን ምንም ሊገባው አልቻለም። እና መጀመሪያ ማለት ነው ex boyfriend ኤ ex boyfriend ኤ ከሱ ጋር ነበርኩኝ። so ከዛ በኋላ አሜሪካ ሄድኩኝና surgery አሰራው አሜሪካ ከዛ በኋላ አትልም። አይደለም ድንግል ውሃ የለም። መጀመሪያ ስምምነታችን አፍርሳለን። እኔ ቆይ ጎዳና ልጅ ነኝ ወይስ ዱሬ ነኝ? ትራፊን ለን የምትሰጠው ውሸት ነው። እናቴ ዝም በል። አንደኛ ነገር አንተ እሷ ድንግልና አሜሪካ ያለ ድንግል በልተህ አንተ እንዲህ ሰው ራሱ እኮ ድንግል የበላት ድንጋይ ራስ ነው ያርግበል በቃ ደረጃ ላይ እኔን አልፎ መጥቼ መክራለሁ። ድንግልና ደግሞ በባህሪው ይሻፍዳል። ድንግል ነው ማለት ሻፋዳ ነው። እሷ ድንግልና አንደኛው ኤክስፕሬንዶ ወስደ ሁለተኛው እድል ጣለና ደግሞ እድለኛ እኮ ነህ አንተ። በዚህ ጊዜ የጠፋ ድንግል ለዛውም እንደ ሞባይል ካርድ መሞላ ድንግል አግኝተህ ነው ፍቅር እሺ እና እሱ አሁን ምንድን ነው የምልሽ? እኔ ድንግል እንደሆንኩ ነው የማውቀው። እሱ ደግሞ በቃ ቨርጅን አይደለሽ ምናምን ምናምን ምናምን ይላሉልኝ። በቃ እኔ ደግሞ በቃ ባለሙያ ያስረዳውና ባለሙያ ልውሰድና እሱ ያስረዳህ። በቃ አንተ ዝም በል እስኪ ዝም በል እች ልጅ ሶስት ድንግል ያላት ልጅ ናት። እኔ ድንግል ናት፣ አንተ ድንግል ናት። ድንጋይ ራስ ማልካት እንደዚህ ነው። ሶስት ድንግል መሀል ላይ ሁለት ነው ዝም እንባል። ለመጣባት ፖርጅቱ ነው ያሳጣሽው። አንተ ትባል ሰርጀሪ ተሰርቼ ነው እያልኩ እኮ ነው። ስማት አነጋለንጋ አሁን እሷ የምትለው ስማ፣ ሰማ ሶስት ድንግል ነው ነበር። ከሶስት ሁለቱ አግኝታል። አንተ ስግብግብ እንዴት ለመሆኑ አንቺ እኔ ስማ አንተ ለወጭ ነው በቃ ሳካርታት ያ አይደል ሳካርታት ያድባል ባል እሷ የምታወራው ምናምን ስትል ይጠፋል ድንግልና ስፖርት ምናምን ስም እሱም ብቻ አይደለም በህክምና ስታት ሰርጀሪም ሲሰራ አንዳንዴ ሰርጀሪ የሚሰራው ራሱ ሻብደው ወደዚህ ወደዚህ ሻብሻብ ይችላል አይታለለም ትበል። ካየህ አይደለም ትከራከራለህ። ለማንኛውም ስማ፣ እች ልጅ ድንግልና ሶስት ድንግልና አላት። አሁን ማድን ራሱ ማድን ሚኒስቴር ያልፈለገው ብዙ ድንግልና አለ። ሰው ብዙ ድንግልና አይ እንደገና እድል ተገተ ቀይ መስመር ገባ እኮ አሁን ቀይ መስመር ገባ። ለማንኛውም ሳይካትሪስት ውጠት እንደሳት ብለህ ራሱ ላይ አይነሽ ከሆነ ተግባብት ነው። አይን ላይ focus እንጂ ካየሁሽ ቀን ጀምሮ እንደተዋወል ብለሽ እንደማገኝሽ ደግሞ ተስፋ አድርጌ ነበር። ማባጣስ ያለው